Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Lobo Freak, bienvenidos a un nuevo episodio de Ruby Chibi. Y bueno... Um, denme un segundo chicos. Ahora sí. Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Lobo Freak, bienvenidos a un nuevo episodio de Ruby Chibi. Y, bueno, como lo están viendo, estoy estrenando un pequeño upgrade en el canal, en este caso una nueva cámara que por fin puedo utilizar ya que ahora puedo verme a través de la cámara y, bueno, a diferencia de otras cámaras anteriores en las que no me puedo ver a mí mismo, a menos de que sea mi webcam, ah, puedo crear este, esta, este ambiente mucho mejor creo y ahora tienen una visión más amplia de, no sé, mi computadora en vez de mi cama, cama tan sucia y ese tipo de cosas. Así que bueno chicos, el día de hoy estamos checando el episodio número 12 de, de Ruby Chibi. En este caso se llama Evil Genius. Y, bueno, antes de empezar quiero decirles que un cambio como este, el de la cámara, es simplemente el hecho que quiero tomarme más en serio la calidad de mis videos. He notado que, que mis videos últimamente son copy-paste, editar procesar y subir. Es, no, ha aumentado nada en calidad y creo que es algo que tengo que cambiar si de verdad quisiera tomarme un poco más serio YouTube. Así que ahora pueden entender que va a ser un video de mejor calidad, un audio de mejor calidad y tratar de manejar todo esto de una forma más elegante, digámoslo así. Así que bueno chicos, vamos directo al episodio. Aquí vamos chicos, esto es episodio número 12. Ospin, Ah, no sé qué canción está silbando. I feel a little guilty sending students off on these dangerous missions. They'll be fine. <laughs> Lyren, did you complete your quest for the artifacts of entry? You mean these house keys? They are known by many names. Uh. Is one of those names house keys? <laughs> Better make a copy of these. Miss Rose, did you recover the... Just a second. Here's your scroll. I, uh, I mean, the artifact of knowledge. You, um, you didn't look at the photo gallery, did you? Well, mostly I was trying to escape the forest alive. <laughs> Why? I still haven't deleted my photos from the faculty costume party, which turned out not to be a costume party at all. Port. Oh. You want to talk about it? Erase, no, pero quiero ver esa foto. Oh, okay, that one's pretty good. nice legs, Oz. You worked that look. wait, wait find stuff you misplaced and calling them artifacts? Ruby uh, esto es incómodo. Shocked and dismayed at these baseless accusations. Pero sí. Professor Ospin, I've retrieved the spectacles of Farsight. They were in the crevice of comfort, just as you foretold. Darn those couch cushions. <laughs> um, look, a distraction. Ospin corre mucho para su edad. I copied the photos. <laughs> Ahora quiero verlas. Voy a poner un update. de, mantenimiento de las armas. Y la verdad no puedo creer cuánto mantenimiento van a ocupar las armas de que hay en Ruby. Es decir, ah, ok, ah, eso es un poco más intenso de lo que esperaba. Porque Jan debe estar acostumbrada ya que creo que es ella misma quien para a Bumblebee, la motocicleta. Ok. um. Oh, yeah, that's nice. Come Roman. Curioso como Roman y Neo se han vuelto prácticamente los protagonistas de Witcher. I have many more schemes. I'm the schemiest. I am heavy with schemes. And light up the hip to you. that ray. All right. So it still has a few bugs to work out. I have other evil inventions. Blowing up. Behold the brain scrambler. Um. Posiblemente quieras tu sombrero de nuevo brain scrambler goes in the victim's head. No, my, my, my, what was I saying? <laughs> Ah, yes. Doesn't matter. <laughs> the Infinitude Glove is the ultimate embodiment of evil, and it comes with Wi-Fi. Watch out, Red! Torchwick is coming! Oh no, creo que no le gustó eso. <laughs> ¿Qué cosas interesantes se podrán hacer con esa madre? Wi-Fi is gonna drain the batteries that fast, and what's the point? What's the point? Sí, ¿cuál es el punto, iPhone users? Ooh. ¿Rollo? Brain food. We'll enjoy a frozen <laughs> treat, then enjoy Ruby's defeat. Just once, I wish things would go my way. Whoa, Mama! Oh, ¿Eso sirvió? ok chicos, eso fue episodio número 12 de Ruby Chibi. Y la verdad no recuerdo cuántos episodios hubo en la temporada pasada, pero creo que no fueron más de 20, creo. Así que estaremos muy muy cerca quizás del final. Quizá, no lo sé, podría ser. Pero bueno, con esta escena me queda claro que Neo quizás estaba pensando algunas otras cosas, como no sé, la función vibratoria del brazo de Jen, quizá, bueno chicos, como ya les comenté anteriormente en el video, uh, primero que nada, los updates que estoy haciendo tanto en el audio como en, el video, ahora gracias a esta nueva cámara, son porque quiero tomar un poco más en serio YouTube, quiero hacer un contenido un poco más original, digo, no quiero dejar de lado las reacciones, aunque sé que muchos tienen una cierta, ciertos conflictos con ellas. Ah, pero no los quiero dejar de lado, simplemente quiero hacerlo mejor. Así que para que ustedes lo puedan disfrutar más y yo también estar un poco más orgulloso del trabajo que estoy poniendo en internet. Así que bueno chicos, yo voy a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Luis el Lobo Freak, muchísimas gracias por todo. Recuerden que pueden seguirme tanto en mi Twitter como en mi Facebook, el cual los links están aquí en la descripción. Muchísimas gracias por todo chicos y yo los veo en la siguiente. Bye bye.